J'en ai ras le bol, je me casse Oh. Je te parle là, t'as une clope Putain, je te parle là, t'as une clope ou pas euh, non, je, je fume pas. Putain, mais dis-le Pouf, conne Et, eh, eh, tu connais mon gars Tu connais mon gars, toi hein Mon gars, c'est un ouf mon gars, il me fait des poules à sauce basquaise. <laughs> Les mecs, ils étaient en train de jouer au foot. Ils jouaient au foot avec des os, des os de poulet. Toi tous les ponts là, ils mettent leur cul dans l'eau, ils mettent leur cul dans l'eau et puis ils attendent que ça se passe. Mais ils n'ont pas compris que là, là-bas, ils les attendent pas au Louvre. Parce qu'au Louvre, il n'y a pas besoin d'être technique, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être technique. Il faut juste rester en surface. Les gens, ils n'ont pas compris qu'il fallait rester en surface. Eh, eh, oh, eh, ah, tu veux pas le bateau C'est mon bateau. Mon bateau, j'ai un grand bateau. Eh, regarde-moi, s'il te plaît. S'il là, regarde-moi, j'ai un super bateau. Tu veux, regarde mon putain de bateau Allez Mais regarde-moi, bon sang, eh, je suis pas immonde. Toi, reste là. Oh, et reviens, toi, ouais, c'est ça, c'est ça. Cours, cours. Toi, reviens par là, toi. Papa T'es calmé Allez, va directement dans ta chambre. Elisa, dernière fois, dans ta chambre